سال دو ہزار سترہ میں ایک کوائن آیا جس نے بہت جلدی بہت پکڑ بنا لی لیکن کرپٹو کرنسی بنانا جتنا آسان ہے اس کو چلانا ہے اتنا مشکل ہے کوئن تو سارے بنا لیتے ہیں لیکن اس کو ٹاپ ٹین میں لانا بہت مشکل ہو جاتا ہے جو بڑے بڑے انویسٹر ہوتے ہیں ان کو کیسے سنبھال کے کس طریقے سے جلدی سے جلدی اپنے کوئن کی طرف آکرشت کرنا یا اس کی جو مارکیٹ شمتا ہے اس کو بڑھانا یا اس کے پرائز کو بڑھانا یہ بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے ایسا ہی ایک کوائن ہے جو دو ہزار سترہ میں آیا اس ٹائم اس کی قیمت دس ملو شونیہ نو ڈالر تھی اور آج اس کی قیمت لگ بھگ میں چار سو ڈالر کے قریب پہنچ چکی ہے تو ایسی کیا خاص باتیں ہیں جو اس کو اتنی جلدی اتنا بڑا پروفٹ مل گیا اور تین سو چوالیس کے لگوں میں اس کا پرائز چل رہا ہے آج کل یہاں دوستوں ہم بات کر رہے ہیں بائنینس کوائن کی یہ کوائن جو ہے یہ ایتھیریم کوئن کی اسٹریٹجی پہ بنایا گیا ہے جو اس کا ماڈل ہے اسی ماڈل پہ بھی کام کرتا ہے لیکن یہ اپنے انویسٹروں کو بہت سی خاص سویدھائیں دیتا ہے جس کارن انویسٹر اس کو چھوڑ کے جانا نہیں چاہتے پہلی بات تو پانچ سالوں تک اس میں کچھ رعایتیں دی جاتی ہیں جیسے پہلی سال اگر کوئی اس میں انویسٹ کرتا ہے تو اس کو پچاس پرسینٹ کی ٹیکس کی چھوٹ دی جاتی ہے مطلب جو اس کی کٹوتی کرتے ہیں اس کی چھوٹ دی جاتی ہے اگلے سال پچیس پرسنٹ کی اس سے پھر ساڑھے بارہ کی ایسے کرتے کرتے پانچ سال تک دیتے ہیں اس کے بعد یہ ختم کر دیتے ہیں اس سویدھا کو باقی یہ اپنے کسٹمروں کو جلدی جانے نہیں دینا چاہتے ہیں اس لیے یہ کچھ نہ کچھ اس میں نئی نئی رعایتیں کرتے رہتے ہیں جس کا انویسٹریز میں بڑھتے ہی بڑھتے رہتے ہیں اب ہم اس کی کچھ اور خاص باتیں جانیں گے اس کے لیے آپ ویڈیو کے ساتھ بنے رہیے دوستوں آپ ویڈیو کو لائک کر سکتے ہیں شیئر کر سکتے ہیں کیونکہ اگر جانکاری اچھی رہے گی تو سب کو پسند آئے گی سب کا بھلا ہو سکتا ہے آپ ہمارے ٹیلی گرام چینل سے جڑ کے ہمارے پریوار سے جڑ سکتے ہیں آپ کو وہاں پہ لائیو اپڈیٹ ملتا رہتا ہے یہ جو اس کی بلاک چین ہے وہ ایتھیریم کے تھرو ہی چلتی ہے تو ایتھیریم نے بہت اچھی پکڑ بنائی وہ سیکنڈ تھان پہ پہنچ گیا لیکن یہ فورتھ نمبر پہ آتی ہے ٹاپ ٹین میں ہے تو ضرور انویسٹر اس کی طرف آکرشت ہوں گے ہوں گے یہ بہت بڑھیا کوئن ہے اس نے اپنی خود کی ایک ایپ بھی بنا رکھی ہے اس نے ایک نیا کوئن مطلب یہ ہر مہینے میں نیا کوئن ایک نہ ایک اپلوڈ کرتا رہتا ہے جس کارن بھی یہ بہت زیادہ پاپولر ہے اس کی مارکیٹ ریٹ بھی بہت تگڑی ہے والیوم بھی تگڑا ہے مارکیٹ کیپ بھی بہت تگڑی ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کا پرائز تو بڑھے گا بڑھے گا اور اس میں جو کوائن ہے وہ دھیرے دھیرے کم ہوتے رہتے ہیں اس لیے پرائز اس کا بڑھتا رہتا ہے اس کارن یہ انویسٹر اس کو چھوڑ کے نہیں جانا چاہتے تو اگر آپ کو بھی اچھا لگا ہو تو آپ بھی اسے خرید سکتے ہیں اس کی انالیسز دیکھ سکتے ہیں چلو یہ تو نہیں بن بائنینس کوائن سب سے ٹاپ پہ چلتا ہے اس کی جو لیکویلٹی ہے وہ سات سو تراسی ہے والیوم بھی اس کا اٹھائیس پوائنٹ ٹو نائن پرسینٹ ہے ہائی پہ چل رہا ہے ابھی ابھی ایک پروفٹ دے رہا ہے اور آگے بھی ہو سکتا ہے یہ سیکنڈ یا تھرڈ پہ پہنچ جائے جسے زیادہ سے زیادہ لابھ دے گا تو آپ بھی اس کو پرچیز کر کے پروفٹ کما سکتے ہیں باقی یہ آپ اپنی شمتا کے انوسار ہی اس کو خریدیں دھنیہ واد